morning everyone hi guys good morning inasang ohayo gozaimasu nasa may lakad ako ngayon malayo na naman aking makakating pupunta ako sa kabihasnan this our new normal kailangan ko magmask pero may baan akong alcohol Tja, see you later at dito ng aking bus na sasakyan. Mga tane, bye-bye. dito na sa Kabias na nasa city na ako after 2 hours na nakaupo ako sa sa bus ang sakit sa ulo nakakahido kaya naglalakad ako papunta sa akin destination sasakay ako ng monorail nandito na access sa sa, sa uh, sa sa Chiba City parang parang na yung power ko minsan natin para makaabot dito din ako sa parakotang at na nasa lupong ko dito nakamas ulit. Tanga-tanga naman ako. Magpapanong naman ako dito. Teka. Kita ko din sa taas. monorail. Ngayon, nakawala naman ako din hindi kasi saan ako punta. Yeah, sasakay na ako ng monorail. Mga ako. Nako, ang dami na bago. na ako sa akin yung lakad. Uwi na ako. Nahihila ako. Hindi na ako mapag yung mama ko. Gusto ko sana mag-ikot-ikot. Kaya lang, <sighs> hindi na ako sanay sa city. Ganito pala. Pag nasanay ka na nasa probinsya, lalabas ka na kapihasnan. Ganito mo lang. Bakit ako? Kapag naghintay ako ng bus, mag-video-video muna ako dito at mag-vlog-vlog, titignan yung aking mga paligid na sa lahat. konting oras pa, pa ako ng oras. More, 5 minutes more. Sakay na ako. nahilo ako. Nabigla yata ako dahil tagal ko rin hindi napunta ng city. Siguro more than 10 years na, na yata ang napunta ko dito. Nakapoy na si Inday. Nakapoy na Lola. Hirap talaga pag hindi ka nasanay sa iyo. Kasabi lang, inaka na ko Kyoshi na. Tagal na, paklap ng fresh air sa probinsya kaysa sa sila. andito ako naglalaglag pa rin ano ko. Lapit lang bahay niya dito. O, hindi ko mapuntan kasi sa trabaho. So, dito. Mag-picture-picture mga sinulay ha. kung sanay eh, ka talaga sa provision. Hindi ka na makakatagal sa city. Ano ah, yun ang anak ko dito na kumpira sa city. Dito. Paminsan-minsan makalabas ng pa akong makahanap at makapunta ng kapihas lang. So, paano yan? Ah, tutulog muna. Ito sakit kapag sumasakay ako ng bus. Tulog is time. Here I go. I'm back. Nandito na ako ulit sa aking place, Kamangawa. Ay, naku, akala ko. Sandali lang ako doon. Siguro mga to, to, mga mga 2 hours. Then, yung biyahe ko rin. Bali, hindi ako dito sa, sa Kamangawa ng Tapos nagpahinga ng konti sa sasakyan at namili ng konti at ito pauwi na ako. Ah, grabe. Grabe, akala ko magkukolaps ako kanina. Yung sinasabi lang heat stroke or in Japan ne nesusyo. Naku, grabe. Ang init talaga. Yung yung yung hinang-hina ka na hindi na mainit, tapos nakamaska pa. Ang hirap pala nun. Kaya masaya pa rin talaga dito sa place ko. There's no place like in Kamogawa. Kasi fresh yung air. I can breathe. Kasi pag nasa city ka, makaka-breathe ka naman. Kaya lang, iba yung iba yung ah uh, sariwang hangin. They're saying sa Japanese na inaka no kuki wa oishi ne. Talagang wala nang sasarap pa sa hangin sa probinsya. Kaya ayaw ko magpunta ng ano eh, ng city nawawala ako sa aking sarili. Gusto ko sana maglakwat siya, maglagalag, kaya lang, ang init, grabe ang init. Tapos nakamask ka pa. Buti na, daldala ko yung aking magic payong. Yung aking payong na rain or shine. Nawala ang ganda ko, nahulas ang ganda ko. Wala naman akong kagandahan eh. Huwag na kayong kukontrahan Anyway, highway, maraming maraming salamat po. Thank you very much. So, keep on watching sa aking simple vlog. Para akong tutubing kanhayam, no? Ka <laughs> sobrang init, napilas ang aking ano. Napilas. Napilas ang aking balikat. Napagkamalan pa ako ng Chinese. Hindi ako napagkamalan Pilipina. Lagi na lang napapagkamalan. Ay, ay, dito na ako sa aking ah, hacienda. <laughs> sa aking tahanan sa Kabulubundukan. Yan. Pag ganyang nauga-uga na, kasi bako-bako, alam mo naman kasi bundok. Teka, bangon na ako. Picture-picture ako papakita sa aking simpleng kanan.